スナイパーの練習、そうや。スナイパーの練習や。あれそこ頭じゃないのか。あった。 人来てるか来てるっぽいねやめてやめてそこに降りるなマジかようんブートは 死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死んだああ私はただただ宝箱をただただ宝箱をうん宝箱が欲しかったの ヘッショじゃなかったなああうんここかな あれピン立てなかった。うん、ここでやってるよな。うん。絶対人たくさん来るけど、私はただただロボットをハッキングしたいだけ。うん。 <laughs> めっちゃ来てるわ。 <laughs> めっちゃ来てる あ、無理無理無理無理やめてアブトアブトルあ、マジか。 あそっかここが金庫かうん知らずに入ったわ知らずに入ったわ知らずに入ったわこれはハッキングも何もやられちゃうんじゃないもう。えー、ちょっと待って。あ、いたいたいたいた。いたいた。 あおおあはい <laughs> むずいみんなむずいもうコンティニューしてもう何もできんかったあ、ナっぱ。ーや Ah, Ok. Hmm. Weeping Woods... Euh, Slappy Swamp... 回ここ行ってそこ行ってからスラッピースワンプに向かうっていう作戦に変更うんえあ向かってる人いる何あれ違うわ ハープンガンいいねなんか武器ある やばい、やばい、やばい、やばい。そう、武器だ、武器。アーサールト。おお。紫のサラ、サウト。 Um, go go. シライフルとシールポーション。うん、マッシでいいや。オッケー、オッケー、オッケー、もう買おう、もうん、うん、うん。何もしてない。うん。ハープガンや、どうしよう。ハープ ルフィッシュの方がいいよな。あ、難しいな。難しいな。ポートフォート。はい、これで、えっ、ー、と、残っているものね。 <laughs> みんなも早く行って。 <laughs> 早く行って。多分、ああ、そんなに遠くないか 真似ようか真似わないと思う。うん。そうなの。私はチェストが欲しいだけ。チェストをください。 多分みんな行ったなあっとえっとチェスト今のところ音がしないおっといたいたけど逃げるなぜかというともう時間がない チェストはうん。チェストは、しょうがねえ。 <laughs> ただ逃げてるだけじゃんけ。いいじゃんけ。なんで言ったの私、チェストが欲しかっただけなんだ。 もうこの時間、うん。すんすすんすすん。すんすすんすすん。ここはエリミネーションやな。切るか。誰もいない。後ろから来るはず。先の人だったら。あ。あれ 間違いんかさっき人いなかったいたと思うけどな違うのかふん 来ないね。あっち向かってるんか。一回入ろか。資材集め。 ったのはいいんだけど。あ、あ、ふふふ。ほ。ストーム来てるね。あ。どこさっきの音。あ、いたわ。 なさいふんふんふんこれはスコープか。 次回やったらこれあマジかよさっき見られたよなあっち行けうんやってるねドンパチあっちでおっと ああ、やってるね。ほーん、突っ込む。いえ、そうだな。えっ、ー、と、やってろ。プロッパー、チャッションガン。えっ、ー、と、違う。えー、いくか。おやってるね、やってるね。あ、乗った。マジか <laughs> ちょっと待って。 <laughs> こっち向かう やったやったふーん。やったのかやったんやろうな、これ。 18年えあいつがいるってことはちょっと待って逃げよう バイバイああ前もやってるんかうん いない部費取りに行ったのかなあれもう分かったんか。 分間やなるほどね上流違う下流か 1 3人でこの状態上向かってここは何もないから建築ああやってるな 狙われてるオッケーあアウトはそりゃバレるやろなあその上アンクスブトはこっちか気づかなかったああ人探すの大変やはあ Oh. <laughs>